ご視聴ありがとうございます。ミニゴロウです。いつもミルワームばかり食べているので、小松菜を食べます。葉っぱが美味しい。もしゃもしゃもしゃもしゃ。くんくんくんくん。 葉っぱの柔らかいところが好き。ペロペロペロペロ。茎をもぐもぐもぐ。ミルアームどこ 冬は危ないの小松菜を食べるか。もぐもぐ。もぐもぐ。やっぱり、ミルアーム欲しい 葉っぱ食べて、免疫力アップしないとね。寝るのも大事。手のひらで食べたい。コロナウイルスに負けない。もしゃもしゃ。 かしちゃった。ありがとう。ご視聴ありがとうございました。